Ήξερε ότι σε παγκόσμιο επίπεδο οι αναπτυγμένε χώρε στέλνουν τα σκουπίδια του σε αναπτυσσόμενε χώρε. Ήξερε ότι στην Ελλάδα ακόμα και σήμερα πραγματοποιείται ταφή απορριμμάτων σε μη υγειονομικέ συνθήκε, στι γνωστέ σε όλου μα χωματερέ, σε 52 περιοχέ τη Ελλάδα με πρόστιμο τη τάξη των 40.000 ευρώ ανά εξάμηνο. Ήξερε ότι η Ελλάδα το 2020 έχασε τον ευρωπαϊκό στόχο για 50% επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση. Το 2018 το ποσοστό τη ανακύκλωση άγγιξε το 17% και το ποσοστό τη ταφή το 82%. Ήξερε ότι η ανεπαρκή επίδοση στην Ελλάδα στη διαχείριση των αποβλήτων οφείλεται στην απουσία τη απαραίτητη υποδομή για το διαχωρισμό των ανακυκλώσιμων υλικών, στην έλλειψη οικονομικών κινήτρων και μέσων, στο χαμηλό επίπεδο ευαισθητοποίηση του κοινού. Τώρα ξέρει.